曜日だよ聞こえてますかお話をしたいのおじいちゃん寒くない帰ってきて津波は 終わったからお別れのために他に来ます ちは助かりましたおじさんの運もいい 心で問いかけます会えない人に思いを伝えてくれる目を閉じて 傾けてくださいあなたにきっと届けてくれあの時 Oh, what color? しし晴れにお見てやいますか感謝してるからね帰ってきて津波は 終わったからお別れのために他に来ました娘に 暖かくしてますか風の電話は心で問いかけます 会えない人に思いを伝えてくれ目を閉じて傾けてください 中にきっと届けてくれるあの時なかった